Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про матеріал теплообмінника рекуператора. Варіантів тут чимало: алюміній, целюлоза, пласти, кераміка та мідь. Як вибрати необхідний? Є три основні характеристики теплообмінників N-систем: безпечність, теплопровідність та зносостійкість. Саме вони визначають, як довго, ефективно та безпечно система вентиляції працює у вашому приміщенні. А найголовніше для вашого здоров'я безпека. Тепломінник постійно контактує з повітрям, яким ви дихаєте. Тому цілком можливо, що частинки матеріалу тепломінника можуть міститись у повітрі кімнати. В цьому сенсі найбільш неоднозначним є тепломінники з алюмінію. Справа в тому, що алюмінієвий пил небезпечний для людини. Потрапляючи в легені, він спричиняє алюміноз специфічне захворювання органів дихання. Крім того, частинки алюмінію в повітрі створюють вогни та вибухонебезпечне середовище. Як показали дослідження, Коронавірус здатний жити на пластику до 72 годин. За цей час крізь пластиковий регенератор здійснюється декілька тисяч циклів припливу та витяжки. Кожен такий цикл небезпека для здоров'я людей. На мідній поверхні гнуть бактерії та віруси. Грип за 24 години, коронавірус COVID-19 за 4. Природні антисептичні властивості цього металу попереджують розвиток небезпечних мікроорганізмів всередині рекуператора. Теплопровідність параметр якості роботи рекуператора. Саме теплопровідність визначає, скільки тепла збереже система в сезон опалення і чи вдасться вам зменшити енерговитрати в спекотний сезон. Провітрювачі з керамічним акумулятором заявляють ККД від 70 до 85%, пластикові до 85%, целюлозні від 70 до 80%, алюмінієві до 86% та мідні до 96%. Крім теплопровідності, важливим параметром є здатність матеріалу швидко передавати тепло. Наприклад, кераміка добре тримає тепло. Згадайте, як довго можуть зберігати тепло, керамічна цегла та черепиця. І для рекуператора це зовсім не перевага. Навпаки, чим довше теплообмінник охолоджується, тим гірше він працюватиме для передачі прохолоди. А теплообмінник з міді швидко як і нагрівається, так і охолоджується. Такий рекуператор знижує навантаження на роботу кондиціонера та зменшує витрати електроенергії. І нарешті зносостійкість. Цей параметр визначає, працюватиме ваш рекуператор багато років та дістанеться у спадок дітям або вийде з ладу в перші місяці. На даний момент найнижчі показники зносостійкості показують теплообмінники з целюлози. Вони миттєво всмоктують неприємні запахи та зберігають їх надовго. До того ж, Такі теплообмінники суворо заборонено мити водою, тільки суха чистка щіткою або полусмоком. Наскільки це ефективно, не знаю. Тож, якщо ви палите або часто готуєте їжу біля рекуператора, целюлозний теплообмінник не ваш варіант. Керамічні теплообмінники, акумулятори тепла, якщо сказати правильно, мити можна, але вони достатньо крихкі. Керамічний елемент легко піддається пошкодженню від удару або падіння і повернути його назад до заводського стану вам точно не вдасться. Мідні, пластикові та алюмінієві теплообмінники краще тримають удар. Як не крути, мідь має перевагу по всім пунктам. Недарма цей натуральний матеріал людство використовує вже багато віків у побуті, інженерії та будівництві. З вами був Олег. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.